Лист регистрации. Представители СМИ экстренное заседание, извините. Ну, нет, нет, мы работаем, конечно, я имею в виду. аппарату, внимание, а, сейчас будет заседание, проводится съемка, пожалуйста, нам не мешайте, если нужны звонки оперативные, пожалуйста, в другом помещении. В да, просто выписку надо, да. Можно в моем кабинете расположиться, если нужно. Да. Нет, пусть они скажут, что извините, машина соответствующая информация, включая соответствующее число бюллетеней. Да, на э, левом. Ну да. То все, все, все соблюли там эти процедурные моменты. Объявили, все же посылали. Гарантируйте немного. Кирилл. Ну Ладно, <laughs> хорошо, я понял. Уважаемые коллеги, 15.30. Антон Геннадьевич закончил переговоры телефонные. Сможем начинать работать. А, присутствуют 6 э, членов Шесть, да? Да, шесть. Шесть членов комиссии из прав решающего голоса, двое совещательных э, представитель СМИ, э, сотрудник аппарата приглашенный оглашается проект повестки заседания по вопросу первый. Это вопрос о членах комиссии, территориальной избирательной комиссии номер 7 с правом совещательного голоса. Это первый вопрос. Кадровый. Так у нас не решился по поводу второго грудининского кандидата. Так мы... Не пока суда. Да, да, да, да, да. Соответственно, в связи с назначением а, нового члена комиссии с правом совещательного голоса от э, партии «Единая Россия» у нас э, поменялся состав э, некоторых рабочих органов, соответственно, нужно э, произвести соответствующие изменения. Третий вопрос. Успевайте? Значит, первый вопрос. Это совещательный голос. Второй. Это рабочие органы в связи с заменой. Это кадровый вопрос, они решаются в первоочередном порядке. Третий вопрос – это а, о распределении бюллетеней. Сейчас нам подготовят справочку. Мы... Не хочется никаких уже перераспределений делать, но надо посмотреть. И четвертый вопрос – это разное. Вот такая повестка экстренного заседания. Какие есть предложения, замечания, коллеги? Антон Геннадьевич? Нету. А, прошу голосовать тогда за предложенную повестку дня. Единогласное решение принято. Переходим к первому вопросу. А, сегодня к нам а, обращался член ТИКа номер 3 от э, Грудинина, который вот к Анатолию Геннадьевичу подходил, консультировался и ну, таким небольшим, что называется, заявлением сказал, что так он и не решился вопрос с тем вторым совещательным голосом. Консультировался у Анатолия Геннадьевича, и, э, коллеги, мы должны или принять решение о том, что отказать ему официально, раз он вторым стал номером. Говорите? Да. Угу. Так, слушай, вопрос ну, решается законом. Если ему сказали, что отказать, он не пришел он тогда не пришел. Ты вот, сейчас не Вот, Андрей Геннадьевич, вот факт его отсутствия – это одно. А я лишь его устно уведомил о том, что он э, вступает в противоречие с законом, точнее, те документы, которые он принял но у меня он не оставил никаких письменных э, подтверждений того, что он уведомлен об этом. Понимаете, у нас состоялся с ним только лишь разговор. Я уведомил руководство. Тоже, да? могу, могу расписаться, что я уведомил, да? Вот. Он не пришел именно поэтому, потому что вопрос решен на всех уровнях. Чем мы решать? Э, жалоб он писать не будет точно. Чего решать? Ну, закон говорил, если один есть уже, да. у второму мы не можем, вы, вот присядь не может оформить. Угу. И даже нашим решением мы не можем ему оформить. Мы не можем. Это противоречит закону, правильно? Да, но мы можем решением указать ему об этом, его это, этом, в этом письменно уведомить и так далее. Ну хорошо, давайте примем решение уведомить о том, что в связи с законом таким-то, да, так. статья такая-то, пункт такие, так. Мы не имеем возможности удовлетворить его Вот. Вот это уже, уже что Коллеги, какие будут предложения, замечания? Заместитель себя, секретарь, какие мнения? У меня схожее мнение. Во-первых, кто-то... Решение мы будем давать? Решение уведомить. Уведомить? Да, решение. А как? А кому мы будем это Собственно, короче, суть в том, что у человека нет, но у нас есть контактные данные, и не оставлены, и за его подписи, есть, в конце концов, ксерокопия его паспорта. Ну, это уже механизм. Сам, главное решить сам вопрос, стоит ли или не У меня другой вопрос такого концептуального характера. Ведь они не напрямую назначены были грибки, они были назначены доверенными лицами. Да. И там федеральный закон говорит о ну, чем? Говорит о том, что кандидат может определить перечень доверенных лиц, которые, соответственно, потом реализуют э, принятые полномочия. Так вот, объем полномочий конкретного представителя вот этого, доверенного лица, он чем регулируется? Мы же его не видим и не знаем, может ли он назначать ну, таких представителей. Тих, не мы, может. Мы Там сказано, что можно назначить доверенных лиц. Э, а вот проследить а, передачу полномочий от Грудинина доверенному лицу мы не можем. От доверенного лица конкретно вот этому э, а, Черемисину мы можем, да, или, или там, другой человек. А вот первую передачу мы не можем. И вот тут у меня возникает вопрос. Приходит лицо, какой-то там обычной бумагой, я такое-то э, а, доверенное лицо. Перечень доверенных лиц он публикуется на сайте Центра сберкома. Ставит свою закорючку и отправляет. Как мы вообще можем проверить, что вот именно это доверенное лицо? определила представителя ТИКа. Именно это доверенное лицо уполномочено на направление в э, ТИК соответствующих э, представителей правосущественных а органов. У меня вот концептуального характера вопрос. Ну, вот а это вот это тут первый тут и работает. Никита Игоревич, как всегда, глубоко копает вообще. Так, а именно очень, очень глубоко. Да, и как раз мы сейчас, вот когда на пике выборов, мы сейчас будем разбираться, значит, выяснять угу. очные ставки устраивать, что Морозов вообще вообще что он может. У нас есть э, другие положения, Михаил Львович знает. Не может быть человек от одного субъекта быть угу. Есть такой Конечно. закон? Ну только о чем, э, Михаил я не совсем понимаю, чем мы теряем время? На ерунду на всякую. Ну, нет, это не ерунда, наверное. Да это ну, ерунда. Ну почему вы так торопитесь с такими? Ну, я свое предложение сказал. Да, вы сказали. Есть предложение, если есть другие, давайте. Если нет, давайте голосовать. Хорошо. Итак, другие предложения есть? Других предложений получается, что не поступило. Тогда э, на голосование станется решение, проект решения о том, чтобы уведомить о той коллизии, которая возникла, кандидата от Грудинина, который был назначен вторым по времени. Э, прошу голосовать за. Единогласное решение принято. Теперь, э, уважаемые коллеги, дело в том, что у нас был заменен член э, совещательным голосом от э, «Единой России». Он входил в целый ряд рабочих органов территориальной избирательной комиссии, и, соответственно, сейчас там организовалась вакансия. кто? О ком речь? Я вчера докладывал, что у нас, и повторю это, в нашей комиссии а, был заменен а, член ТИКа номер 7 с правом совещательного голоса от партии «Единая Россия». Это кто? Ну, понятно, понятно. А, у нас э, в комиссии на протяжении многих лет членом совещательного, членом ТИКа номер 7 с правом совещательного голоса был Алексеев Сергей Александрович. Ну, вот. Решением партии он отозван. Нет, просто дело в том, что он приходит, сказать, введен новый человек, а, и поэтому, поэтому у нас, там, где фигурировала его фамилия, Алексеева, я имею теперь, соответственно, нету назначенного члена совещательного органа. На сегодняшний момент проведен анализ лишь только по одному рабочему органу, который сейчас актуален. Пожалуйста. Вопрос. Э, Пожалуйста. Во-первых, кто и второй документ есть на него? Вчера, вчера показывались для ознакомления, предъявлялись. Вчера? Вчера. У нас же есть Нет, а, если есть необходимость, можно ознакомиться. А, Соколов Михаил Михайлович. Соколов Михаил Михайлович. Спасибо, аппарат. Документы нужны, Антон а, Геннадьевич? Мы а, вчера смотрели. Да, не нужно. Хорошо. Так вот, Уважаемые коллеги, у нас рабочая группа по контролю газвыборы состоит из э, членов ТИКа-7 с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса. А Алексеев у нас там был назначен. Незадолго до своего неожиданного отзыва. Вот. Есть э, предложение совершенно банальное, что если вы представитель этой партии, а, в составе рабочей группы, то замененный тоже может туда войти. Какие есть мнения, предложения? Пожалуйста, коллеги, обсуждаем. обсуждаем. Поддержать такое предложение. Спасибо. Какие есть еще? Не понял, какое предложение было? Ну, ротацию заменить, э, Алексеева заменить этим Соколовым. Соколов там и работает. Соколов вчера был у нас, да? А, лично не присутствовал вчера. Но только вчера поступили документы, может быть, не успели оповестить. Совещатель шел там, это самое. Я думаю, что вчера был, так ушел. Коллеги, предложение, замечание? Поддержи. Тогда, Антон Геннадьевич. Ну, Все. Вопрос ставится на голосование о внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии номер 7 о формировании рабочей группы по контролю ввода в госвыборы в связи с заменой э, совещательного голоса и назначить Соколова Михаила Михайловича. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять. Кто против? Один воздержался. Решение принято. Да. А, переходим к следующему вопросу о э, бюллетени. Значит, что у нас происходит сейчас, коллеги? На участках мы получаем оперативную информацию, и угу. достаточно э, серьезный риск возник на некоторых участках по нехватке бюллетеней. Дело в том, что достаточно серьезная ну, явка на этих. выборы. Вы можете э, и, э, соответственно, председатели некоторых УИК начинают нервничать и задаваться вопросом, а хватит ли мне бюллетеней. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, э, есть э, потребность проанализировать внимательно эти данные, которые получены вот буквально только что. Может быть, объявить перерыв, потому что тут надо проанализировать очень внимательно. Нужно ознакомиться и посмотреть, потому что это а, работа достаточно серьезная, аналитическая, связана с прогнозом. Это потому что, может быть, сейчас-то уже а, особая активность избирателя, в принципе, испадет, и никакой необходимости в этом и не будет. Но мне бы очень не хотелось, чтобы мы в 19.30 экстренно собирали ТИК с полицией, везли там 100 бюллетеней в какой-то УИ, а, создавать ненужную информационную и организационную напряженность. Ну, я серьезно, тут надо экономить. Давайте. Давайте перерыв сейчас объявим, коллеги. А, а на сейчас, вот, э, ну, поскольку знакомы да. с ней, ну вот на сейчас, вот на эту секунду, Обращение? да? Какие... Э, э, нет, четыре. Какие Нет, он, да, сейчас. Сейчас. Можно сказать перечень? Опять ну, нет, а, на самом деле проблемными являются только два у них. Вот. А, я сейчас назову. Но мне кажется, надо комплексно сейчас. Все, скажите, стоп, стоп. Гик, ну, сейчас Какие у Я написал, вы давайте. Ну вот 759, там я 72%. 759, еще. Правильно? 72. Ну, да, ну, процент, выданных бюллетеней, это процент от того, что сколько они ну, ну осталось. Может, то есть 72% выдано из того, что Да, из того, что ну, есть, да. 72%. Ну, это, то есть явка, это количество бюллетеней. Да неправильно выразился. Угу. А если учесть, что еще достаточно большое количество, которые идут по вписыванию от руки, потому что приезжали ну, все, больше пустографные эти самые. Плюс еще вполне возможно, что в районе 5 часов и перед закрытием. Ну там до 54, может это не страшно. Там Я знаю, вам самое главное, знаешь, что... Это 860. 113 еще. 52 процента. 113, 52 процента, да. Ну, коллеги, ну дело в том, что они сейчас были на пике, сейчас наверняка будет спад. Надо подумать. А вот это, смотрите, у нас же было 324. Да, специальное заявление. А, пришел. В больничку с Маркой. Пока еще не хватает класса. А мы дали... Дали 324. Ну, да, да, да. А, Интересно. Ну давайте это ничего. Ну, поток уменьшает. Поток уменьшается, но он будет с 7 до 8 опять потоком. Все приедут вечером, воскресенье, домой. Да, вечерний может быть пик, да. Как? Фон будем выставлять? Может быть, принять решение, но но пока не вести. Нет? Это интересный вариант комбинированный. Ну да, чтобы нам не заседать. Да, да? чтобы не, не замыкаться на форум, на заседание, принять решение. Эта комиссия отзвонится и говорит, все, виллы там у нас сто процентов, надо срочно. Кого-то посылают, там, заместителя на машине, они забирают там те же 200 бюллетеней, 300, сколько сейчас Угу. А если им не нужно, то они, соответственно, эти вообще бюллетени не получают. Ну, тоже. Да, но это все равно акты? Нет, акты это понятно. Просто если мы примем решение о распределении, то мы должны распределить. Анатолий Геннадьевич, возникла вот какая мысль. А, сейчас принять такое промежуточное решение, что в, в случае возникновения потребности там, по заявкам председателя УИК, а, ну, вот перечислить ряд комиссий сейчас, которые проблемные, и э, если поступит заявка, э, то считать это вступившим в действие решение ТИКа – и удовлетворить эту заявку. Если заявки не поступят, то тогда э, никаких перераспределений не производить. Как Нет, считаете? вас не забудут. До вас Вот. Есть. Уже посмотрели. Да. Здесь одна проблема. 759. Да. В основном почему? Да, у них 72%, да? Здесь угроза такая есть. Тем более, что них мало всего там. Да. Все остальные, что еще? Ну, Они практически за 8 часов, то есть несколько только выше 50, да? Очень плохо слышно. И, и, и есть связи, то есть что регистрирует? Здесь даже опасности нет, потому что мы все знаем, что после четырех поток он снижается. И уж никак, значит, больше там 30% не натянут точно. Угу. Поэтому сейчас перечислить, вот, э, если 759, ну, хорошо, 760, 66, да? 787, 55 ну, процентов, да? Вот эти три перечислить, если поступят от них заявки, считать, пишем 10. Да. Хорошо, Антон Геннадьевич, я просто э, впервые сталкиваюсь с таким решением, я просто не уверен в его верности юридической, насколько это допустимо. То есть, ну, получается, что решение ТИКа э, зависит от, э, ну, что ли, от каких-то внешних факторов. Нет, конечно, зависит. Ну, я имею в виду, нет, Одно дело, когда внешний фактор поступил, комиссия собралась, приняла решение, его оформила в письменном виде, и это решение обязательно. А вот отсроченное исполнение, мне кажется... Это, это было предложено, отсроченное в любом случае, отсроченное. Михаил Иванович же предложил, да, сейчас, такое решение, что... Я если... его озвучил, я его повторил. Э, предложил а его другой член комиссии. А кто это предложил? Я не предлагал. Вы так не предлагали. Другой член комиссии ну, предложил. Ну, хорошо. Кто-то предложил. Да. Я так, э, развил его, да? Поэтому это, это нормально будет. Почему? Если ну, как бы, других, других предложений нет. Такое, ну, не очень тоже, откровенно говоря. Не очень, не, очень. Не очень. Ну, можно было принять с натяжкой. Но, а с другой стороны, как бы, сейчас вот присутствует здесь э, раз, два, три, четыре. А, так, кто еще? А, ужум, а тут здесь, кстати, был э, убежал. Убежал. Ну, вот здесь где-то. Да. да. Потому что я-то сейчас убегу. Убежите? Да, голосовать, да. Ага. Там вот это самое. Ну, И потом все-таки надо передохнуть, так скажем. Ну да. Вот. Главное, чтобы здесь форум был. Ну, будет ближе туда через два часа. Ну, соберетесь вы. Э, или в Питер. Тем более, а Ирина Николаевна приедет. А во сколько она приедет? Ну, я думаю, что она часов 5-6 точно. а, ну хорошо, давайте тогда не будем принимать э, скользких решений. Да, ну, такое скользкое. Скользкое, скользкое, согласен. Согласен. Вот. Если что, соберем кворум, конечно. Хорошо. Хорошо, давайте тогда э, в порядке поступления, да, надо проголосовать? Я хочу а голосовать. Нет, ну подождите. У нас ну, стоит, вопрос стоит в повестке. Ну давайте, давайте, давайте да, Кто-то предложил, неизвестно. Да, значит, в проток... не, не неизвестно, а заместитель. А, заместитель. А, в протоколе, пожалуйста, э, отразите, пожалуйста, отсутствие а, заместителя председателя. Да, ну, на момент голосования у нас сейчас только 5 членов комиссии. А, значит, кто за то, чтобы принять решение, которое было озвучено ранее, в первом поступило, по вопросу передачи бюллетеней а, в зависимости от заявок. Прошу голосовать. Кто за? Ноль. Кто против? 5. Решение не принято. Воздержавшись 4 всего. А а, кто за то? А, а так, собственно, все. Все, решение не принято. Мы никаких распределений сейчас не производим. Хорошо. Спасибо, коллеги. Переходим к последнему. А, что у нас там? Разное, да? В разном у нас поступили вот какие Какая информация? На некоторых, э, а, Антон Геннадьевич, я не знаю, от вас, от Ирины Николаевны, по-моему, на каком-то участке не совсем своевременное разнесение реестра выбывающих избирателей не от вас. Значит, у нас Ирина Николаевна, да, Ирина Николаевна Синельчикова по телефону сообщила, что, что? Да, в двух или в трех комиссиях, я не запомнил номера, комиссии а, а, происходит ситуация, что реестр, который был в УИК направлен из вышестоящей комиссии, Иван, потише говорит, заседание идет. Значит, э, Извините, я немножко сбился. Да, реестр. Реестр на убытие, он э, не своевременно разносится, не в полном объеме, и, в общем, есть какие-то в этой части а, проблема. Что значит разлучиться? Имеется в виду вот что. Я поясню, Анатолий Иванович, я поясню. Дело в том, в соответствии с э, действующими нормами законодательства и подзаконными актами, поступивший реестр из вышестоящей комиссии подлежит э, разнесению по списку. То есть, если это реестр на исключение, то соответствующие избиратели должны быть исключены из списка избирателей. Вот. Но вот поступает информация, что на некоторых участках это э, не в полном объеме выполняется. Поэтому <clears throat> я полагаю, что нам необходимо, э, ну, во-первых, э, напомнить всем комиссиям, да, чтобы уж исключить всяческие, всяческие ошибки, о необходимости неукоснительного следования действующим нормам законодательства – с одной стороны, если кто-то вдруг там что-то где-то не успел сделать, то это надо сделать, но с другой стороны, а, при этом а, они должны это делать так, чтобы не, а, не прерывался процесс ну, голосования и не нарушались избирательные ну права. Ну, да, им главное до конца, чтобы они это сделали. Конечно, да. да. да. Это правильно. Это нужно сделать, потому что я поддерживаю обеспокоенность Ирины Николаевны по косвенным признакам, хотя я был здесь, я считаю, что ряд председателей не сделали это. И надо им всем напомнить. Да. да. Э, значит, э, ну, проект пока в устной форме подготовлен, то есть да, он да. еще не имеет письменного воплощения. Мы, естественно, будем ссылаться на федеральные нормы. На Обратите институт. внимание, председатель юридического комиссии угу. строгое соблюдение в работе со списком и исключением, и корректировкой списка избирателей в соответствии с реестрами. Да, да, да. да, да. Согласен. Согласен. Коллеги, какие будут э, замечания, предложения, пожалуйста, обсуждения? Нет. А, да, все правильно. Есть? Ну, я просто размышляю внутри себя. <laughs> Нормально. Пожалуйста, Алексей Николаевич? Нет. Нет. Значит, тогда э, вот в таком пока сжатом э, тезисном виде решение ставится на голосование и обязать, э, ну не то, что обязать, э, то, что ТИК... Э, мы, да, да, да, да. ТИК постарается э, провести это оповещение в максимально сжатые сроки. Ну, может быть, поручить аппарату тогда ТИКа? Э, ну, аппарат... Незамедлительными Ну, здесь всем, все, это всем. Чем, с кем общаетесь вы? Да. Я, например, общаюсь, я сейчас все время напоминаю хаоса и действия для всех. Это трубка не Это а, специально. Ясно. А, насчет специально не знаю. Или а, случайно. А, да. Значит, уважаемые коллеги, давайте голосовать тогда, потому что нам надо закрывать заседание и приступать к работе по отключению. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Шесть. опять, Шесть. Шесть за. Решение принято. Повестка дня исчерпана. Всем спасибо большое.